Hola, somos Paula y a su mamá y eh, vamos a leer un cuento. ¿Cómo se, cómo se titula? El sueño de Matías. O sueño de Matías, muy bien. O sueño de Matías. Dale. foi nun fallado poirento vivía unha parella de ratos co seu único fillo. Chamábanlle Matías. Nun recuncho do fallado, cuberto de arañeiras, había montes de, xo montes de xornais, libros, revistas, lámpadas inservibles e os, e os tristes restos dunha boneca. Ese era o recuncho de Matías. Os ratos eran moi pobres, mais tiñan postas todas as súas esperanzas en Matías. Medraría e quizáis chegase a ser médico. Daquela poderían tomar queixo parmesano no almorzo, no xantar e na cea. Pero cando lle preguntaban a Matías que era o que quería ser, el respondía Non sei, quero ver mundo. Un día Matías e os seus compañeiros da clase foron ao museo. Era a primeira vez. Quedaron abrallados con todo o que ali viron. Había un enorme retrato do rei Rato IV, con uniforme de xeneral. Preto del había un cadro con queixo, e Matías fixolle auga na boca. Había tamén ratos alados que voaban, e ratos con cornos e colas peludas, e montañas e ríos caudalosos e polas que bambeaban co vento. O mundo enteiro está aquí, pensou Matías. Matías andaba maravillado de sala en sala ollando os cadros. Algún non sabía o que era a primeira vista. Un pareceulle codia de pan, pero cando observou detidamente descubriu nel un rato. A volta dunha esquina, Matías atopouse cunha ratiña. Ela sorriulle eu son Nicoleta, díxolle. Non che parecen uns cadros maravillosos? Esa noite Matías tivo un soño ben raro. Soñou que Nicoleta e el paseaban collidos da man por un enorme fantástico cadro. Mentres camiñaban, divertidas manchas de cores movíanse baixo os seus pés, e ao seu redor soles e lúa e lúas danzaban ao ritmo dunha música que viña de lonxe. Matías nunca fora tan feliz. Abrazou a Nicoleta. Quedemos aquí para sempre, musitoulle. Matías despertou sobresaltado. Estaba só. Nicoleta esbarea esvaérase co seu soño. A tristeza gris do seu recuncho do fallado apareceu diante del con toda a súa crueza. Enchéronse, enchéronse os, os ollos de vaguas. Pero de súpeto, como por arte de masia, todo canto Matías estaba a ver comezou a mudar. As formas abrazáronse Unhas ás outras e as cores pálidas dos cachifallos amontoados ilumináronse. Mesmo os enrugados xornais semellaban agora lisos e suaves, e a Matías pareceulle escoitar ao lonxe as notas dunha música familiar. Correu ao recuncho dos seus pais. Xa o sei, xa o sei, díxolles, agora xa o sei. Quero ser pintor. Matías, Matías fíxose pintor, traballou duro e creou grandes cadros cheos de formas e cores alegres. Despois casou con Nicoleta. Co tempo chegou a ser famoso e ratos de todo o mundo viñeron para admirar e mercar as súas pinturas. Agora o seu cadro máis grande está no museo. Cando lle preguntan polo título, Matías sorri. O título? Di como se nunca o pensase. O meu soño. E colorín colorado este conto está contado.